Туған яққа юл тотамын, туған яқ, туған яқ. Иң гүзәл ғәзиз яққа, туған яқ, туған яқ. Ер еләктәре бешкән саҡ, туған яқ, туған яқ. Ашығам ҡайынлыҡҡа, туған яқ, туған яқ. Талпына күңел, талпына ашҡына. Яр һыуыңа түҙ, түҙ генә. бешкән, тиҙ үрелеп өҙгөнә. Сәскәләрҙең ниндәйе юҡ, туған яҡ, туған яҡ. Хуш иҫле аллы гелле, туған яҡ, туған яҡ. Был яҡтарға бер ҡайҙа ла туған яҡ, туған яҡ. Хистиңдәр булмаҫ төҫлө, туған яҡ, туған яҡ. Талпына күңел, талпына ашҡына. Яр һыуыңа түҙ, түҙ генә. Ҡайынлыҡта еләк бешкән, тиҙ үрелеп өҙгөнә. Ҡайынлыҡта һайрай ҡоштар, һайрай, һайрай ҡоштар. Бер туҡтамай өҙҙөрөп, өҙҙөрөп, өҙҙөрөп. Оҙаҡламам, ҡайтырмын мин, ҡайтырмын, ҡайтырмын. Тороп булмаҫ көттөрөп, көттөрөп, көттөрөп. Талпына күңел, талпына ашҡына. Яр һыуыңа түҙ, түҙ генә. Ҡайынлыҡта еләк бешкән, тиҙ үрелеп еләк бешкән, тиҙ үрелеп өҙгөнә.